हा दिल न हा दुख न ॾिसा हा पछताया कर प्यार थी विख विख ते ॾिनो आज़ार थी विख विख ते ॾिनो आज़ार थी लिख आजार की, दारखी लिख बिख सेडलो आनंदी बताथी दिल कहसा इहो हितड़े कोई कह जो ना है हितड़े कोई कह जो ना है मतलब जो हर यार थी बिक बिकते दिनों आजार थी बिक ते तेरा रखो तो ही हालत कैया केहड़े किस्म जी पीरी तू तो ही मोहब्बत कैया तोखे अखिन ते रखियो तो ही हालत कैया केहड़े किस्म जी पीरी तू ही मोहब्बत कैया सदमा नई नई ओ बेकदरा सदमा नई नई ओ बेकदरा मुख कयो बीमार थी बिक बिक राथो ॾीहणा कटे ही रज़ाक वफ़ाई बुरड़े खां वियो करे जीअरे तूं जुदाई ॾुखिया थो ॾीहणा कटे ही रज़ाक वफ़ाई बुरड़े खां वियो आहे करे मुंहिंजी दुआ थी तूं कया चारी थी ॾिनो बिख बिख पेड़ो आजार की बिख बिख पेड़ो आजार की बिख बिख पेड़ो आजार की बिख बिख